Кому камуфляже мужчина стоит около мишени. Там будет меточка, прибегаем две мишени линии круглые. Если гранату мы в горизонтально взять, то вертикально. Попадаем. Один раз надо попасть. Скатывайтесь, внизу нарисован круг, вам надо вспрыгнуть точно в круг. вот идет, давай. Привет, игра. У нас все хорошо, скоро будем дома, мы счастливы, у нас есть первое место, много вторых, куча третьих. Последними мы не будем никогда. Ждите, скоро вернемся. А где стал? А где ты опять чего? Дальше? Пять бегут, собирают. На старт! Готов! человек? Сергей Александрович. Надька пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Вот туда, к машинам. Пять человек. Так, где у меня... Знаете кто? Пять человек сосредоточить. Да-да, дальше. Отходим все стороны. Я устал. Передай. Ваня, давай. Погоди. Сейчас, давай. отойдите сейчас сюда, отойдите. Отойдите. Ребята, сейчас. Женя, давай, давай, давай! Бегом, берите! Бегом! Быстрее, давай! Сюда прибежал, я забрал, там Максим Бегом пришел. Отпустите, аккуратно назад! Только выйди сюда! Вот они идут! Шлепнул сразу. Женька, Костян, сразу туда идите. Аккуратно там разбирайтесь. Магазин не пристегнулся. Миша, ты... Ларис, сюда иди. Тихо, давай. Тихо, тихо. Сыграли. Давай, давай, давай, Женька, быстрее. Сейчас мне говорит. Он не понимает. Нет, не должен. Забрать, забрать на его. Да сам ты теперь. Я нормально все футбол сюда уронили. Побежали! Побежали! Побежали! Куда побежали? Побежали! Первый сюда, побежали! Андрей. Да вы достали уже, шевелитесь. Все, пошли, пошли, пошли, пошли. Следующий пошли. И увидеть, как держать сразу, и как бежать проще. Вот пробуйте сразу показать. Может, это так? скорость полета у тебя будет. Ну, и победил в полупляшке. Еще три команды могут Марьянка, мы вчера пробежали 245 кругов, как ты говорила. конечно, они такие здоровые. Да. Катюш, давай! Оп! <laughs> Мы все везде переломали, мы на каждом этапе. Давай, давай, давай, давай. Держи, иди сюда, отдохни. Ну что, жарко тебе? Согрелась? <laughs> Да, сильно болит. Прыгай! Наступи! Тормози там всех! Давай быстрее, Андрюша! Ему можно! О, молодец! Дать надо! Да пофиг там пробежал, выбежал, наверное, не Сейчас лучше бы было так. Так, сон так и было. Я, короче, не могу все. Вверх ноги. Вот, первый раз там. Дима, давай! Прыгай. Опа! Сегодня же нам не нужен будет камуфляж больше. Поправляем! Ней, у нас еще что? Ней! Что Сейчас все, у нас там полоса и все вверх. Поправьте обруч сразу. А Женька-то как поедет, то будет у него веревку-то держать. Затем... Сами Оттуда а три... За стенку. Стойте, ждите. Давай, давай, давай, давай. Пошел первый на стенку. Давай. На параллельной веревке, направо. Давай ноги. Ноги не открывай. Ножки не открывай аккуратно. Так, не надо быстрее. Давай, давай, давай, Катька, быстрее. Руками давай. Быстрее, быстрее, мы ловим. Ноги не отрывай. Ноги не отрывай, скользи. скользи. Красную ленту смотри, да, в конце. Двумя ну, ногами за красную ленту. Давай, Андрей, давай. Ломай деревья. Давай, давай, давай, давай, еще, еще, еще, еще. Давай, давай, давай, давай. Прыгай. Ворот, Дима. Вытираем. Раз, два, три, четыре. Димов, пять. давай! Давай, давай. Владик, ты можешь быстро это делать. Давай. Еще, еще, еще, дойди, дойди. Спрыгивай. Не отрывай! Ну давай, уходи еще. Тихо, не, не мешайте. Торопись. Спокойно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ноги помочить. За что штраф? А за что штраф? перед тем, как... За что штраф? Дальше, дальше, ленточку. Саларей, что? Ноги не отрывай, аккуратно иди. Нам так штраф. Не раскачивайся! Зачем ты раскачиваешься? Ползи, ползи. Быстрее, быстрее. Сава, давай. Поехали два круга. спокойно. Тише, тише. Женя, до лент, э, дальше ленты. Быстрей, Давай, давай, давай. Забрасывай друг друга. Лови ее. Давай, давай, давай. Оно можно? Затягиваем. Затягиваем? Да. Не, все верхние что? Верхние начинаю вот Димон, давай. Один, Бой, слава! Сначала растягивайте или противогаз можете? Как снимать? Как хотите снимать. Иди растягивай. И вы просто раскрывайте все. Да, вы просто раскрывайте. Не противогаз. Я же говорил, что... Воротить ну, надо просто, все. Маркову побежали за мной. Подожди ну, ты. Подожди. Ванки раздать все. Ванку раздать. Все, ну. Дальше бежим туда? Да, там где кот цепой взять, который заболтал. Тише, все, ждем, ждем, ждем. Все, побежали. Побежали. театра идете? С музея. музея. Понравилось? Да. да. спортсмены. Веселей, веселей. Что, видишь, да? Ящики еще. Давайте, давайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Давайте. Ноги подтягивай. Ноги подтягивай. Подтягивай. Ноги, ноги подтягивай. Подтягивай, подтягивай ноги. Тяни, тяни, тяни. Забывай ноги подтягивай. Тяни сильно, сильно, сильно. Получится. Я последний. Да не, Владос, куда потом? Куда? На елочный дрон. Все, есть, давай. Подтягивай ноги. Едь, едь, Под ночь прогнется. Меня тоже толкайте. я это ноги потом все равно встану. Я-то думал, что силиком прокачусь. Вы можете толкать друг друга. О, толкайте кто-нибудь, кто проехал. Толкай меня, короче. Кто проехал, толкай. Where did you- Перчатки где ты? Вообще пофигу пусти. Так, а пофигу. Кстати, она строевая. Еще, блин, Сонька. Я бы еще упала. Знает, Тронина, как я, я там тоже упала. Тронина это кровные. Тронины? Все, прыгай! Шире, шире, шире! Шире, шире! Трунин! Бегаем, что мне делаешь? Трунинская это. Ты что точно пошли? Да, ладно, прям там вместе. Вообще, вообще, На вот, серьезно. Я этот, Лудос, Лудос, подожди. Я первый. Прыгай! Куда, Куда сейчас? Двумя ногами встаем за метр. Кто Один круг, бежи! Между этим. Кто двумя шагами? Ну нет, мы время все записываем. Все услышали? Вы будете участвовать в общем зачете, но потом только лучший результат будет засчитываться за результат команды. Когда нашли пункт, обязательно свою карту поворачивайте к воротам, чтобы сориентироваться. Так, подбегаете сюда к воротам, здесь будет стоять волонтер, отдаете карту своему второму участнику, а карточку судья. судья проверяет, то есть если у вас совпадает все, значит штрафа нету. Если какая-то отметка неправильная, Значит, бежите в штрафной круг. Здесь обязательно оставите полностью для того, чтобы... Пропустите, пожалуйста. Вы там память выключили? А что он по моей кп бегает? А не типа моей. Каждому по 6. А ты там правильно все делаешь. Павел, сейчас лишний. Да куда ты? Давай не помой. Да куда ты? Че, Мишка, кругом оббежал, что-то назад пришел. Что-то можно же? Не по порядку нельзя. Да. <laughs> Я не снимаю. Давай, пошел кругами. Побить, давай! Побить, побить, побить! Куда побежали ноги? Чего вы друг за другом добегаете? А? Это папа. Мишка, что кругом пробежал? Мишка, ты уже все папишь. Мишка, красавчик! Ноги-то твои, Это в отель дорожка. Ну все, помогайте. А что делать? Э, порвем! Ноги контролируют. Иди ты на ту сторону, где греется. Сейчас, когда придут, он тебе притянет листочек. Вот это нужно сама разобрать. Они прямо с конфетками бегают, у них воздух требует постоянной подпитки.

Не обязательно крестфостом озамулять. А а не так, не так, а вот. Не Вдохни. Не так, не так, а вот. Больше времени. До конца дайте. Правильно, как дядька в саду бежать. Катя, вперед! Тетя! Шевелись, шевелись! Катя, Куда иди? Вокруг квадрата, вокруг квадрата. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот следующая команда ты, потом вы за ней. Вокруг лабиринта. Следующая. Директор сейчас кто у вас? Директор ты кто в школе? Мама. Да? А зовут чем кто? Я свободный. Я видел этого волонтера своего.